Is really nice even the chutneys are really good and electricity का क्या है इसका आप कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने इन्वर्टर रखा हुआ है many bloggers already covered us like Swaad officials and Eat India Mania actually this is my form Today's vlog is all about food for all the foodies पाया फूडी क्योंकि आज मैं खड़ी हूँ जयपुर के सी स्कीम एरिया में एंड राइट साइड पर है वो स्टैचू सर्कल है स्टैचू सर्कल से जैसे ही हम लोग पाँच पति की तरफ जाएंगे ये पूरा लेन को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू अ फूड स्ट्रीट और यहाँ पर मोर देन ट्वेल्व बड़े फैंसी से फूड ट्रक्स हैं और एक एक करके मैं आपको सारे फूड ट्रक्स पे लेके जाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि इन फूड ट्रक्स पे आपको क्या क्या खाने को मिल सकता है तो चलते हैं सबसे पहले मैं खड़ी हूँ भाला में और मैं बताती हूँ आपको कि भाला में मुझे क्या ट्राई करने को मिलेगा और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इन फूड ट्रक्स की ये लगी कि हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है इसीलिए ही शायद वीकडेज में भी फूडीज की लाइन लगी हुई थी वहाँ तो मिस्टर अनुज है मेरे साथ उनसे बात करते हैं हाँ। हाँ। आ, पहले तो मुझे बताइए ये ट्रक जो है वो कितनी देर से आप यहाँ पे आ... ये थर्टी से चालू होते हैं लगना स्टार्ट हो जाता है thirty five thirty in the evening eleven o'clock eleven o'clock अच्छा तो ये बताइए कि भायला में मुझे क्या स्पेशल खाने को मिलेगा स्पेशलिटी तो हमारी जलेबी एंड मिनी समोसा है भायला मिनी समोसा जलेबी एंड भायला मिनी समोसा भायला मिनी समोसा तो क्या स्पेशल है मिनी समोसा में मिनी समोसा में मिनी समोसे हैं जिसमें फाइव पीसेज आते हैं अच्छा स्मॉल पीसेज है ओके वन प्लेट में फाइव पीसेज आते हैं फोर्टी रुपीज की प्लेट है फोर्टी रुपीज व्हाइट मसाला आता है समोसे में ओके सो गाइस मैं ट्राई करने जा रही हूँ Bhayla special mini samosa and jalebi wow बहुत ही क्रिस्पी सी जलेबी लग रही है बहुत मिनी मिनी साइज़ की जलेबी है बहुत ही क्यूट सी जलेबी है ओके सो मिनी समोसास भी बहुत क्यूट हैं वाकई में छोटे छोटे से समोसाज हैं एंड ग्रीन चटनी है साथ में okay so the next food truck is Little China so Little China में क्या खाने को मिलेगा मुझे हाय ओके लिटिल चाइना में मोस्ट चाइनीज है Chinese chilli potato honey chilli potato noodles rose veg rose भी है वेज स्प्रिंग रोज भी है बेवरेजेस भी है शेजवान फ्राइड राइस भी आप ट्राई कर सकते हैं डीप फ्राइड मोमोज भी ट्राई कर सकते हैं मसाला मोमोज ग्रेवी मोमोज बहुत कुछ है लिटिल चाइना में ट्राई कीजिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ जयपुर से बाहर हैं तो जयपुर जब आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब मैं जिस फूड ट्रक पे खड़ी हूँ वो A blended bliss. Hi. Hi. So what's special about blended bliss? Uh, it's hot is biscoff cappuccino. Okay. It's best seller. Okay, best and seller. Yeah. Okay. It's a balanced coffee, not strong, not light. Huh. So and second upon uh, second is Calabot Mocha. Okay. It's best expensive choco chips, including uh, coffee with coffee. Okay. And third is rose cappuccino. Uh-huh. Ca uh, like cafe mocha, con Pana, cortado, and espresso with ginger ale. Best seller is Biscoff cappuccino is hot. Okay. And cold is strawberry frappe. Strawberry. Strawberry with coffee combination. हैं मेरे साथ और उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उनको सो so, मैम आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं इस जो ये बना है जयपुर में फूड स्ट्रीट है तो अपने कितने फूड ट्रक्स में फूड ट्राई किया है So we tried the Chinese guy. Chinese okay Yeah, and then we came here. Okay. And then we'll probably head out to the strawberry milkshake. Okay, you are trying this. Uh, So this is a podi cheese dosa. Podi cheese dosa. Yeah. na? Yeah. Okay. So I think maybe we should have also asked for something which was more wet Okay. because it's quite dry. But otherwise, agar, I think if we had taken the masala or the this thing, it would be good. Otherwise, it's really nice. Even the chutneys are really Chutneys, good, yeah. and even the salad. First time आए street पर yes जयपुर से ही है in Jaipur but first time here to eat okay so the next food truck is crazy chimp and crazy chimp में मेरे साथ है mister Ritesh hi hi Ritesh बताइए कि क्या खाने को मिलेगा मुझे यहाँ क्रेजी जिम में अगर आप ड्रिंक्स ट्राई करते हैं ड्रिंक्स में आप मॉकटेल uh, में watermelon punch and shake shake में हमारा ब्लूबेरी शेक बेस्ट सेलर है ब्लूबेरी ओके हाँ, अगर आप हल्का फुल्का चाहिए हल्का फुल्के के अंदर हमारे पास पेरी पेरी मैगी है जो यहाँ की बेस्ट सेलर मैगी है ओके इसके अलावा आप uh, यहाँ पर हॉट चॉकलेट ट्राई कर सकते हैं हॉट कॉफी नहीं है हॉट कॉफी हमारे पास बहुत सारे वेराइट के अंदर Biscoff cappuccino best seller okay ओके अलावा हमारे पास लाटे uh, है आयरिस है हेजलनट है एंड वनीला है ओके ओके एक चीज़ बताइए मुझे रितेश की जैसे आप यहाँ पे फूड ट्रक लगाते हैं आप फाइव थर्टी आई गेस आपका स्टार्ट हो जाता है ना तो बताइए कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है इसका आप कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने इन्वर्टर रखा हुआ है इसके अंदर फोर बैटरी हैं तो हम उसको रात को चार्जिंग मोड में लगाते अच्छा, हैं इन्वर्टर कहाँ पे है इन्वर्टर हमारे इनसाइड है बैटरी अच्छा तो ये रात को वाइंड अप करके आप चले जाते हैं मॉर्निंग में फिर से लेके आते हैं ट्रक को यस yes, हम इसको हमारे पास पार्किंग एरिया है तो वहाँ पार्क कर देते हैं okay. पर चार्जिंग लगा देते हैं देन सुबह वापस वहाँ से उठाते हैं okay food truck is Ocha cha tea देखते हैं कि ओ चा में क्या स्पेशल है हाँ hi so Ocha so what special about Ocha Ocha, uh, first I will I would like to tell you about the Ocha. Ocha ah. is the uh, Japanese green tea, Ocha and Matcha. So when we were thinking of the name of the, this is a startup of two girls, me and my partner Asha, she is absent today. Okay. So this is a startup by uh, two of us. So we just wanted to do something about tea okay. chai because we love the both of us. Then we started Ocha. Okay. So uh, we are here from last eight months. But you also got vada pav. We have so many, so many things, and our food is really appreciable. Actually, Jaipur is liking our food, and so many vloggers already covered us, uh, yeah. like Swad officials and Eat India Mania okay. and Jaipur. Everybody does that. So, we so are you're already famous, huh? no, not <laughs> famous. We just want that love because we are trying to keep the hygiene and the quality and the quantity. We are trying to maintain that. Good, good. So, good. and this is the first, uh, you know, food truck the uh, female are running. We both are chef, we both are partners, we both are owners, we both are doing everything. Okay, Ocha, oh, lovely name. So, yeah. मुझे क्या स्पेशल मिलेगा खाने के लिए खाने के लिए बड़ा पाव बहुत फेमस है हम लोग का okay. बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं okay. इसके अलावा एग के डिशेज बहुत अच्छे हैं हमारे okay. जो बिल्कुल वायरल है यूट्यूब पर दैट इज़ एग कैसे दिया हाँ. जो लोग एक्चुअली घूमने भी आ रहे हैं बाहर से वो लोग भी सिर्फ एग कैसे दिया खाने यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर बहुत देख लिया ईट इंडिया मीडिया ने कवर किया था एंड से viral reel right now okay and total 90 items हैं वो चाह के and you can try vada pav cheese burst vada पाव आलू टिक्की भी है वेज बर्गर भी है egg appe egg appe okay never tried this and tandoori omelette है एग मसाला बन है गार्लिक ब्रेड है बहुत कुछ है ओछा में जल्दी से आइए प्लान कीजिए ओछा में आने का एंड बिकॉज उस दिन मंडे था एंड मंडेज को मैं एग नहीं खाती सो so मैं ओचा की फेमस डिश एग कसीडिया नहीं ट्राई कर पाई लेकिन मैंने उसको बनते हुए शूट ज़रूर किया I tried their famous cheese burst vada pav. Thank you. And now I am gonna try vada pav at Ocha. बहुत यमी है सो बेंच बाइट में देखते हैं कि क्या स्पेशल है चलिए hi okay so what special about Bench Bite my menu is very special short and sweet dabeli misal pav Bench special garlic roll fruit Nutella roll samosa pav samosa pav okay मैंने फर्स्ट टाइम सुना खस मोहितो तो इसमें क्या खस है उस खस के शरबत के साथ मैं इसको ठंडक देने के हिसाब से बनाती हूँ पेट को। अभी तो वैसे ही बहुत ठंडा हो रहा है तो नहीं पर पेट को ठंडक तो चाहिए अच्छा, पेट को ठंडक के लिए खस का मोहितो शरबत के साथ आया add soda okay I add sabja sabja हाँ ठीक है हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है ना सब्जा सीड्स होते हैं like chia seeds done done then mint leaves and lemon juice lemon juice okay काफ़ी यमी लग रहा है बहुत ही प्यारा फूड ट्रक है आपका दाबेली भी आपको ऑथेंटिक कच्छ का टेस्ट मिलेगा दाबेली का ओके okay, आपने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है by dabeli actually this is my form earlier मैं एग्जीबिशन अटेंड करती थी अच्छा तो उसमें मेरा फेसिया नेम ये था ओके okay. तो जब मैंने कॉर्नर हाँ जब okay. मैंने फूड ट्रक बनाया तो फेसिया नेम मैंने चेंज करके बिंज बाइट रखा this is my form actually देखा है तो मेरी स्टैंडिंग यहीं से हुई है फाइव थर्टी टी इलेवन आप कितने कस्टमर्स को कर लेते हैं अटेंड डिपेंड्स वीकेंड्स पे तो बहुत आते हैं ओके okay. वीकेंड्स पे तो बट मैं आज भी देख रही हूँ मंडे हाँ, है हाँ, बट बहुत दूर तक मेरे को कार्स दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर एंड एंजॉय कर रहे हैं वीकडेज में भी कस्टमर ज़्यादा आते हैं एक्चुअली इस रोड पे अधिकतर लेट नाइट्स आते हैं कस्टमर अच्छा जब नेक्स्ट डे आते हैं तो सेम स्पेस पे ही खड़ा करना होता है सेम आपके फिक्स होता है स्पेस सब हमारी पूरी यूनियन है अच्छा। और हमारा सबका जगह सेट है अच्छा, कोई किसी की जगह सेट है कोई किसी की जगह पे नहीं आता so, मेरे पीछे अभी जो नेक्स्ट ट्रक है वो है पिज्जा देखते हैं पिज्जा में क्या है fire pizza okay this is actually fire pizza high oven को बेक कर हम लोग पिज़्ज़ा बेक करते हैं ना फायर से करते हैं अच्छा जैसे लाइटर फायर होता है ना लाइटर लाइटर फायर लाइटर वाला होता है हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा ये तो फायर में वो पिज़्ज़ा हो रहा है बेक ओके डन तो उसमें थोड़ा सा वो स्मोकी सा स्मेल आता होगा ना स्मोकी मैम जो एक्चुअली हाँ स्मोकी सा स्मेल आता है और नीचे जो बेस होता है पूरा क्रिस्पी बनेगा अच्छा ओके okay. बिल्कुल फ्लो रहेगा एकदम अच्छा तो जो बेस होता है वो लाइक मटरी स्टाइल नहीं होता एक सॉगी का मटरी टाइप का क्रंच आता है उसमें ओके ओके ओके ओके मतलब काफी वो थिन भी हो थिन ट्रस्ट भी होगा होगा मटरी होगा जैसे मटरी खाते ना मटरी टेस्ट होगा पूरा इंडियन तड़का लगाया हुआ आपने पिज्जा को and next food truck is Raman dosa वाला एंड यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं प्लेन डोसा चीज डोसा masala dosa onion cheese dosa and paneer masala dosa भी है स्पॉन्ज डोसा स्पॉन्ज डोसा ये कौन सा डोसा होता है स्पॉन्ज डोसा प्लेन उत्तपम होता है सॉफ्ट रहता है बिल्कुल अच्छा हाँ, तीन पीस आते हैं या सेट डोसा बोल लो या स्पॉन्ज डोसा है वो अच्छा अच्छा अच्छा प्लेन अच्छा। उत्तपम को sponge dosa okay and podi cheese dosa podi south का मैम ड्राई चटनी होता है मलगा पौड़ी या तो यहाँ पे तो पौड़ी पौड़ी क्या कोकोनट नहीं कोकोनट नहीं होता उड़द की दाल का बनता है मैम साउथ अच्छा, अच्छा। में मेन तो आप साउथ से होंगे इसलिए आपको सारे टर्म्स मालूम है podi and all that okay fried idli है सांबर इडली है मसाला इडली है बहुत कुछ है यहाँ पर भी आपको खाने के लिए and next food truck is Chennai Express और यहाँ पर हम लोग क्या क्या ट्राई कर सकते हैं डोसा उत्तपम प्लेन डोसा है मसाला डोसा है इडली सांबर ट्राई कर सकते हैं पनीरम पनीरम क्या होता है अप्पे ओके पनीरम मीस अप्पे जो हम अप्पे बनाते हैं वो ट्राई कर सकते हैं एंड पनीर वाला पनीर वाला मसाला डोसा है पालक वाला है मैसूर वाला है रवा डोसा है स्वीट कॉर्न डोसा है चेन्नई एक्सप्रेस में स्पेशल डोसा कौन सा है चीज बटर पनीर cheese butter paneer matar paneer butter butter cheese butter paneer जो है वो आपका स्पेशल डोसा है अच्छा ओके तो यहाँ पे आपको कोई रेंट देना पड़ता है कि कैसा है कैसे आपको जैसे ट्रक्स आप लगाते हो तो क्या रेंट है इसका रेंट वगैरह कुछ रेंट नहीं है आप अभी मैं खड़ी हूँ रवि यादव पाव भाजी में तो क्या स्पेशल क्यों आपकी स्पेशल है पाव भाजी क्या खास है पाव भाजी में आपकी इसमें क्या मैम जैसा कस्टमर को टेस्ट चाहिए उससे हम अच्छा देने की कोशिश करते हैं अच्छा और इसमें कई तरीके के मसाले लगाते हैं इसको अलग तरीके से बनाते हैं तो पूरा मुंबईया टेस्ट आएगा उसे पाव भाजी में मुंबईया से भी जहाँ तक जहाँ तक अच्छा ही आएगा मतलब मुंबई की पाव भाजी हाँ बढ़िया पाव भाजी मिल रही है हाँ और अभी मैं आ चुकी हूँ बर्मन फास्ट फूड पे यहाँ पे मुझे क्या क्या ट्राई करने को मिलेगा मैं देखती हूँ मेन्यू कार्ड में क्या क्या है you can try veg momos veg plain fried momos paneer momos आप ट्राई कर सकते हैं और चाउमिन भी है चाउमिन रोल है बहुत कुछ है सो देखते हैं कि यहाँ के मोमोज का क्या टेस्ट है ओके सो फ्रेश मोमोज हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है so guys this was my today's vlog आज मैं आपको लेके आई जयपुर की फूड स्ट्रीट में सारे ट्रक्स पे तो मैं फूड ट्राई नहीं कर पाई लेकिन जहाँ भी मैंने ट्राई किया बहुत ही यमी है आप जल्दी से आइए और अपना वीकेंड यहाँ पे प्लान कीजिए वीकेंड क्या मैं तो कह रही हूँ आप जैसे आज मैं मंडे को आई हूँ वीकडेज़ में भी यहाँ पे काफ़ी रश है दूर दूर तक मैं देख रही हूँ कार्स खड़ी हैं लाइंस लगी हुई हैं और अब मैं आपको मिलने वाली हूँ नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी till then stay safe and keep asking your life Okay, now what?